Rasmus, øh, I vinder 2-1 over Lyngby i dag i, øh, i Hvordan, øh, hvordan oplevede du kampen? Jag tycker vi gör en god första halvlek där vi faktiskt är mycket, mycket bättre. Enda gången de skapar något så är det på vårt misstag en gång i slutet där som jag spelar bort en boll. Men jag tycker att vi dominerar första halvlek och borde kanske leda med mer än 1-0 eh, efter den första halvleken och andra halvlek eh, startar vi bra. Får en 2-0-ledning och, och sen bjuder vi in dem med 2-1 och så blir det lite jobbigt sista 20 men det är starkt att, att vinna. Vad kan man använda det till att, att få en seger i en øh, reservkamp? Nej, men det är det det handlar om, att vinna. Det är det absolut viktigaste. Jag går hellre ut här och vinner med 2-1 och, och gör en sådär kamp och, än att gå ut och göra en bra kamp och förlora. Eh, så det Speciellt när du spelar i en sån här klubb också som, som Brumby så är det alltid det som gäller att vinna i vad vi än ställer upp i. Så, eh, det, det kan vi verkligen ta med oss och känslan. Du spelar också själv en, eh, en god kamp dag. Hur ser du din egen eh, insats? Ja, jag, jag syns, syns eh, det var en god kamp. Jag syns jag har gjort det bättre och bättre eh, nu eh, efter skadan. Och, och två misstag som grämer mig lite under kampen, men Ehm, jag tycker ändå att jag gör en bra kamp, en fullt godkänd eh, kamp. Ja, du har fått en del kamp i benen här efter øh, du kommer tillbaka från skadan. Hur føler du sådan, øh, hvor är du øh, i, att bygga formen upp? Uh, eh, nej men jag, jag, tycker, jag känner mig i en god fysisk form. Uh, sen, uh, jag har lite mer kvar att ge tycker jag. jag har inte gjort de här riktiga fullträffarna i matcher som är liksom fem av fem ännu känner jag. Och, och jag kan skruva upp lite till känner jag och, och jobba för det varje dag. Och, och det här är ett bra tillfälle eh, när man spelar i reserv, eller reservlagskamp. Så, så det är ett bra tillfälle att, att finna den här formen. Så vi är tätt på. Hvordan, øh, hvordan ser du i forhold til, til spillestilen? Øh, er du, er du faldet godt ind der? Øh, ja, ja det, det var faktiskt väldigt annorlunda. Eh, till en start. Eh, från var jag kommer ifrån eh, med, med ett aggressivt försvarsspel här. Mycket mer aggressivt än vad jag spelat innan och, och det tycker jag har funnit mig till ro med. Och det fyller mycket bättre nu. Och att jag har kommit in gott i det. Ja, det ser ut att passa rätt gott, att den aggressiva... Ja, men det känner jag också att det gör. Och så, nej, det är skönt att man har kommit in i det mer än än vad jag var från början och när det var helt nytt för mig. Så det känns gott. Så vi tog, eh, två av dina landsmän som kom på tavlan idag. Vad, alltså, vad tänker du om, eh, om att de två får, får håll på bilden så att säga idag? Ja, det var kul. Simon vet vi, han, han gör en del mål och det har Karl också gjort. Det var framförallt kul för Karl att få göra mål. Eh, sitt första mål i, i gul och blå. Så det är jag väldigt glad till. Och även Simon som gör en fin frispark i, eh, i mål. Man kunne også se, at det betød noget for Karl, selvom det ja, var en reservekamp. Så, selvfølgelig, det gör det. Jag, jag är inte anfallare eller angriper, men jag, eh, jag förstår alla att det betyder mycket för angrippare och, och skåre. Eh, det spelar ingen roll om det är på träning eller kamp. Eller när de gör mål så <laughs> blir de glada och det kan bli ett lyft. Så, eh, så det, det är klart att det var bra. Tack.